بس بچن مجھ با حالت کرا میں بایے بان کی روزن ڈکس پکو ہمارے کشمیر کو ان, ان کو کو پتہ نہیں ہے ہے کس مارا أمِس چھِ بیلٹ کمرس یِمو لگٲومٕتۍ أمِس چھِنہٕ تٔمِس اوس مگر چیسٹ اوس أمِس مارپیٖٹ کِہیٖنۍ صاف أمِس اوس چیسٹس کِہیٖنۍ صرف ٲسۍ بوٗٹن ہٕنٛدۍ نِشان آ تہٕ بٕتھِس تہِ اوس تٔمِس بوٗٹُک نِشان کَلَس تہِ اوس تٔمِس کَن تہِ ٲسۍ بیٚیہِ تٔمِس ٲسۍ کَن نیٖلمٕتۍ. تہِ ٲسۍ تٔمِس گٔمٕتۍ تہٕ اَپٲرۍ چھِ اَتٮ۪ن ٲسۍمٕتۍ تِم لٔڑکہٕ یِمو چھِ چھَک کٔرمٕژ أڑۍ چھِ جنٛگلَس کُن ژٔلۍمٕتۍ أڑۍ چھِ ہیوٚر کُن وۄنۍ واریاہ چھِ گٔمٕتۍ اَپٲرۍ تہِ ییٚمِس وَتھ ٲس پَتہ سُہ چھُ واپَس آمُت أمِس ٲس نہٕ وَتھ اَپٲرۍ پَتہ کینٛہہ یِمو چھُ یہِ روٚٹمُت اَتٮ۪ن جنٛگلَس منٛزٕے کسران پش پہ تمس خبر کیا کورمت یمن کیونگجن اس ٹوٹلی واش نیران کہین یم نی تم پٹر تھٹر پہ میرے خدا خدا سسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دومس امس گم ات گل گن تاکہ بہ بہت امس مز لس مہاراض لٲجمَس یَتھ یَتھ اَتھَس منٛز پٕلین کٔرۍ مےٚ مےٚ مےٚ یِم دۄنوَے اَتھٕ تھٲیمَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ چھُ خۄدایی زانان تٔمِس تٔمِس کیٛاہ اوس اوس اوس اوس تِمو کوٚرمُت کَلَس کَلَس سُہ دَب آمُت یہِ یہِ یہِ کَلہٕ اَتھ تٕہٕنٛدِس تَل سورُے مجھے سۭتۍ بٔرِتھ اگر یوٚتانۍ تمہس تمو کم کلس تمہس سب توٚتانۍ بیٚہمو نہٕ أسۍ کینٛہہ توٚتانۍ بیٚہمو نہٕ أسۍ زٕہٕنۍ